Der steckt darin, der drin. Der, der, der, der, der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, ja, der ist ja noch drin. Oh. Look at Judas. Good Gleichmann. Oh, ja.